Sveiki, mėlyjei, sveiki, brangiai. Esu tikra, kad bent kartą girdėjote populiarų posakį Vox Populi, Vox Dei. Liaudės balsas, Dievo balsas. Nors jis priskiriamas romėnams, tačiau istorikai teigia, kad pirmą kartą šis posakis aptinkamas tik ankstyvaisiais viduramžiais. Kaip bebūtų, vakarų Europoje jis išties išpopuliarėjo tik 18 amžiaus pradžioje – kai virė kovos dėl karaliaus valdžios apribojimo. Pagrindinė mintis, kad ne karaliaus valdžia nuo Dievo, o Dievo balsas klinda žmonių visumos lūpomis. Ir visai nesvarbu, kas šį posakį sugalvojo, nes jau vien tai, jog jis prigijo, rodo, kad jame kažko esama. O ko šiandien ir pasiaiškinsime. Jei visuomenės nuomonė būtų visiškai nesvarbi ir nepaveiki, Kažin ar valdžia jie apskritai domėtųsi. Nebeliktų reikalo formuoti visuomenės nuomonę pasitelkus masinės informacijos priemonės, valdžia galėtų baigti kas kadenciją apsimetinėti, kad atstovauja visuomenės daugumai ir dirba jos labui. Ir visgi, bet kuriai valdžiai, net ir nuožmiausiams diktatoriams, svarbi pavaldinių nuomonė. Ir jie pasirengia mokėti didžiulę kainą, kad užsitikrintų palankų liaudės balsą Demokratinėse valstybėse joks svarbesnis klausimas neapsieina be viešosios nuomonės apklausų, o jų rezultatai neišvengiamai daro įtaką politikų sprendimams. Net ir nedemokratinių valstybių vadovai privalo bent iš dalies atsižvelgti į visuomenės nuomonę. Jei valdovas ar vadovas domisi tik pačiu savimi, jis atitrūksta nuo realaus visuomenės gyvenimo ir būna nuverčiamas dvariškių arba gatvės sukilėlių. Bet kuris vadovas privalo užsitikrinti pavaldinių paramą. Antraip jo valdžia bus trapi, nestabili ir gali baigtis liūdnai. Dėl tų ar dėl kitų priežasčių, bet ir vertėjų biure magistrai vadovai skiria laiko įsiklausyti į darbuotojų nuomonę, priimant įmoniai ir darbuotojams reikšmingus sprendimus. Kaip matote, posakė liaudės balsas Dievo balsas, tiesos iš ties esama. Todėl ilgainiui nusistovi situacija, kai lemiamą įtaką šalies raidai daro ne vadovų įgydžiai, o visuomenės norai. Iš pirmo žvilgsnio tai sunkiau išvelgti, nes trumpuoju laikotarpiu labiau matoma vadovo poelgiai, įnoriai ir aplinko žmonės. O jeigu jie priima visuomenės valią atitinkančius veiksmus, Laikoma, kad tai savaime suprantama ir esame linkę to nepastebėti lyg gero oro. Visgi, pažvelgiai iš platesnės laiko ir vietos perspektyvos matome, kad lemiamą įtaką šalies raidai turi gyventojų mentalitetas, jos grupinis mąstymas. Štai Anglija ir Vokietija. Istorija retai kada buvo sąjungoje, tačiau žmogui iš Azijos skirtumai tarp jų sunkiai žvelgiami. Daug daugiau įtakos europietiškų šalių raidai nei atskiros asmenybės sostose turėjo krikščioniška tradicija. Religinė tradicija iš ties turi lemiamos įtakos visuomenės mąstymai. Jeigu visuomenės nuomonė ilgainiui nusveria valdžios nuomonę, kodėl šitaip dažnai su ja nesiskaito? O atsakymas apmaudžiai paprastas. Jeigu pati visuomenė netiki savo balso gale, tuomet paskutinį žodį taria valdžia. Kai liaudis supranta savo balso galę, susima ir pareikalauja, kad būtų pagal jos valią, valdžiai belieka paklusti arba pasitraukti. Yra ir dar viena priežastis, kodėl liaudės balsas dažnai yra Dievo balsas. Mes visi psichologiškai priklausomi nuo aplinkinių nuomonės. Visi norime, kad mus mėgtų ir mylėtų. Itin retas nesikremta, kai žmonės jo bjaurisi ar nekenčia. Ne šiaip savo niekas nedrįstame išeiti nuogi į gatvę, ką žmonės pagalvos. Šio posako interpretaciją rasime ir Talmude. Rabinai pastebėjo, kad kai žmonės susivienė, nėra jėgos, kuri juos sustabdytų. Taip nutiko ir sąjūdžio laikais, kai visuomenės vienybė pakirto centrinę sovietų valdžios ryštą ir ši leidosi daryti vieną nuolaidą po kitos. O jei visuomenė nusiteikusi dar ir galvą palydėti už savo siekį, kaip tai nutiko sausio 13, tuomet viskas. Visuomenės valia nebejotinai paims viršų. Sakė romėnai ar nesakė, kad liaudės balsas Dievo balsas, tačiau jų istorija liudė, kad tai tiesa. Romos galybės pradžia – susivienijusi visuomenė, kur tiek valdantieji, tiek pavaldiniai atsidavė Romos didybės idėjai. Ši vienybė ir aiškus tikslas romėnus iškėlė iki pasaulio viešpačių. Tačiau ilgainiui vis didesnę galę įgyjo aristokratai, patricijai, o eiliniams romėnams teko konkuruoti su vergų darbu Smulkus ūkiai bankrutavo, gausybė romėnų tapo Cezario išlaikytiniais, o šis jų palankumą užsitikrindavo, duodamas duoną ir žaidimus. Dar po kiek laiko Cezario išdas išseko. Tada jis ėmė lupti devintą kailį iš tų prastuomenės narių, kurie vis dar buvo įsikibę į kokią tai veiklą. Pamažu tapo neįmanoma gyventi. Romėnų miestai ištuštėjo, žmonės kėlėsi toliau nuo valdžios ir patiliukais rūpinosi vien savimi ir šeima o dabar pažiūrėkime kaip užguitų romėnų žodžiai ir mintis pakeitė imperijos situaciją nepakeliamai valdžiai romėnai linkėjo pražūties ir svajojo gyventi pasaulyje kur jos yra kuo mažiau neilgai trukus imperija žlugo romėnai išties liko be stiprios valdžios stojo ankstyvieji viduramžiai o šie gana atitiko vėlyvųjų romėnų svajonę valdžia silpna mokesčiai maži o žmogus gali ramiai tvarkytis kaip nori Tad laikui bėgant kiekviena visuomenė gauna tai, apie ką svajoja. Liaudės balsas iš tiesų yra Dievo balsas. Te reikia šią savo galę įsisamoninti ir tik laiko klausimas, kada ištiso žmonių visuomenės ims kurti ateitį pagal savo norus. O kad žmonės įsisamonintų savo galės, prireiks vieno kito atkaklaus švietėjo, kuris pasirūpintų, jog šitėse taptų visuomenės mąstymo dalimi. Viskas netaip jau ir painu ir netaip nauja, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Jeigu žmogus turi didelę svajonę, ją nuolatos laisto savo triusu, tai po keliarių metų jį būtinai išsipildo. O kas sakė, kad su visuomenė turėtų būti kitaip? Šį kartą tiek, o kitoje laidoje apie tai, kodėl teisininkai tokie malonūs, bet vis tiek mes jų bijome. Žiūrėkite, bandykite ir jums pavyks. Iki.